warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel saya Sempat 49 Dalam video kali ini saya akan posting bagaimanakah motif variasi fake mobil terbaru Bagi teman-teman dan abang-abang dimanapun berada Ini sebuah sampel atau contoh untuk dijadikan seperti apakah motif dan variasi fake mobil di tahun ini guys Terlebih dahulu silahkan klik tombol subscribe yang berada di bawah ini guys jangan lupa serta komennya guys ya cukup sekian dan terima kasih let's go bro